天知走到谷底浸江沙，但没早知这段黑暗无休止，结果怎以欢欣。旁人怎想，得我知道长单恋，欠缺作福，拥抱，有极难取暖，曾同忘想。 到时间终点。 是，我贪心，欺心光景换开心，大概可以躲在一处厚熄灯，等他有天开印。旁人怎想，得我知道像单恋，欠缺祝福，拥抱又极难取暖，曾同妄想。 你唱到时间终点，走得很远。就算只。